aufgestanden. Jetzt ist halb zwei Uhr morgens. Wir gehen jetzt mal wandern. Wo sind Äh, Namen kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall machen wir eine tracking tour Wir fahren jetzt, werden nur abgeholt, wir machen eine Stunde mit dem Bus und dann wandern wir zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und dann schauen wir uns den Sonnenaufgang an von irgendeinem Berg aus. Und dann gibt's Frühstück. Den Namen zeige ich euch bald, sobald wir unten wieder nachfahren. <laughs> ja, bis bald. Ja, bis später. Ramon. Genau. Hi. Auch hier kommen Roller. <laughs> So, zwei Stunden steiler Aufstieg. Jetzt ist wahrscheinlich 5 oder sowas. Ja? 5 hm? Uhr. Ramona geht's gut. Marc geht's gut. Sieht man nicht. Hm. Jetzt sieht man ihn. Hier, unser Guide. Ryan. Ryan. Und Jonas, auch noch da. Okay. so, <laughs> oh, wir warten jetzt gespannt auf den Sonnenaufgang. Leider ist es etwas neblig. Wir hoffen alle, dass es noch verzieht. Also, Daumen drücken. Toi, toi, toi. Wir brechen auf und versuchen uns Essen zu klauen. Wir haben ja schon gegessen, das ist nicht so schlimm. So, hier ist ich sehe, wo Vulkangase austreten. Ein bisschen. Das ist ja richtig schön warm. Ah, alles läuft an. catch your breath and you sleep now. Don't whisper, it's too loud. every moment, so hard when it's so far and Then the hands break. Are you scared now? Don't be scared now, there's still time. wieder zurück in der Unterkunft. Äh, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sonstige Ideen für künftige Videos habt oder jegliches anderes Feedback, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare Wir rein. Würden uns sehr freuen darüber. Ja, äh, ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen und dann haben wir noch ein Anliegen und zwar, ja, wir würden gerne so viel wie möglich so viele Menschen wie möglich fürs Reisen inspirieren, weil es wirklich wunderbar ist und einem persönlich auch sehr viel bringt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte oder teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr uns weiterhin auf unserer Reise begleiten wollt um die Welt, dann klickt auf den Abonnieren-Button. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tut euch selbst was Gutes, ihr habt es verdient. Ja, tut es. Bye. until we die We'll never waste these tears